Доброго дня! Вас вітає компанія LuxWash. Зараз ми знаходимося на одному зі складів зборки. Е, тут е, зберігається наше обладнання, безпосередньо пульти, а також інше попутні обладнання для моїх самообслуговування. Е, як і обіцяв, сьогодні хочу вам зробити демонстрацію наших нових порохотягів. Нам зараз прийшла перша партія їх. Це є плоди виставки, що ми нещодавно їздили в Нідерланди, де була Е, велика виставка європейська, там було дуже багато різноманітного обладнання. Те, що я розповідав, що були підписані нові договори, е, це є перші з плодів е, даних договорів. В майбутньому буде ще більше, я буду все вам демонструвати і показувати. Наразі хотів би зупинитись і акцентувати увагу безпосередньо на самому порохотязі. Значить, Він брендується вже безпосередньо під нашу компанію, компанію LuxWash. Також Е, він йде повністю запакований. Ось, будь ласка, я вам демонструю його з усіх. Зараз при вас буду його розпаковувати. Я їх вже бачив, так як був на виробництві даних протягів. Е, ми конкретно робили все повністю під нас і під наші вимоги. особливості даного порохотяга. Він виконаний повністю з, нержаві... з нержавіючого металу. Це є 304 харчова нержавійка. Е, ми працюємо тільки з такими е, матеріалами. Це безпосередньо сама нержавійка, виробництво Італія. Е, італійці також іменно з ними працюють, тому що вони себе дуже добре зарекомендували на ринку. Також цей порохотяг є трьох турбінний. Ось, будь ласка, один, два, три. Повністю всі кнопки ми захистили е, гелевими насадками. Е, вони виготовляються в Італії. Італійці так само їх одівають. Е, також порохотяги брендуються. Ось, ось наше фірмове лого зверху і наше фірмове лого безпосередньо на самому баку. Шнур. Шнур ми зараз даємо двохметровий, защолка, двохметровий, ось демонструю вам. Просто Італійці нам роблять ось таким чином. Це є два провода, їх під'єднуєш в мережу, стаціонарно закріпляєш вже безпосередньо сам девайс по рукотях і таким чином він починає працювати. Ось шланг. Шланг ми зразу укомплектовуємо по замовчуванню 10 метрів. Його можна вкоротити, врізати без проблем. Але скажу вам так середній розмір на, е, на порохотях самообслуговування йде е, від 9 до 10 метрів в залежності від його розташування. Тобто це є е, така золота серединка, яку ми використовуємо на наших порохотягах. Цього повністю достатньо, щоб ви з усіх сторін пропилесосили свій автомобіль. Тобто з усіх сторін підійти і пропилесосити цього цілковито достатньо. Е, шланги. Шланги використовуємо так само італійські. Ось продемонструю вам. Ось, будь ласка, скручуємо. І він вертається в своє становище, в якому він є е, виготовлений з заводу. Ось, будь ласка, ще раз вам демонструю. Скручуємо і без проблем вертається. Це є його вихідне положення. Е, також безпосередньо девайс, який вдівається в поропиття. Ось, будь ласка, демонструю. Нажимаємо кнопку, знімаємо. Е, ми заказуємо з прогибом. Тобто він має змогу прогибу. Якщо отут робити це, він без проблем може заломатися. В даному місці є прогиб, який це унеможливлює. Ось така прогибочна насадка. Ми її заказуємо з двох сторін. Перша сторона, яка заходить безпосередньо в сам девайс по рухотях, і друга, з яким працює клієнт. Сюди одівається вже насадка гелева, е, якою ви прибираєте свій автомобіль. Хотів би зараз зробити вам демонстрацію, е, показати, як він працює з вологостю. Е, тому що дуже багато клієнтів задають питання, яким чином порохотягу нічого не стається, коли він Е, пилососить волого, це сніг, болото і так і так далі. Е, от в мене є е, водичка тут знаходиться. Зараз я вам зроблю одну демонстрацію, і я думаю, вона повністю всі сумніви розвіють щодо вологості. Я зараз роблю підготовку, його потрібно підключити до мережі і тоді продемонструю. Чуть-чуть буквально буде залишилось. Е, також хочу продемонструвати, куди ця вода поділась. Компанія LuxWash використовує дані порохотяги, а безпосередньо дане відро, тільки з нержавійки. Італійці всі роблять нержавіючі вироби е, з 304-ї харчової нержавійки. Тому будьте впевнені, е, дане відро вам прослужить дуже великий період часу. Також е, ще секунду фільтр, сам фільтруючий елемент. Тест проводив без нього. Причина, е, причина проста. Він би просто був весь мокрий, його би прийшлось сушити. Е, таким чином, е, цей порохутяк ще піде в продажу, він просто зробив декілька тестів. Е, тому я даний фільтр не використовував. Він одівається ось так. Тут є прокладка для того, щоб унеможливити попадання повітря ззовні. Порохотяг одівається. І є дві защолки все, він готовий повністю до роботи. Після того ви під'єднуєте шланг і він працює. Е, також дуже важливий момент, я хочу зупинитися, чому ми ставимо трьохтурбінні девайси. Дуже багато наших е, колег-конкурентів на ринку е, вони ставлять або уліточні турбіни, або прості звичайні порохотяги, грубо кажучи, домашні. Це є промислова техніка. Домашнім порохотягом ви ось таку річ ви ніколи не зробите. Ви моментально він згорить, ви його спалите зразу. Е, ми завжди рекомендуємо нашим клієнтам працювати на двох турбінах. Е, пояснюю зразу чому. Коли ви працюєте на двох турбінах, е, і у вас стається <clears throat> ну, будь-який випадок, припустимо, там попадає волосся, чи ще якась річ, чи вже від старості, згорає одна турбіна. Ви спокійно, не хвилюючись, відкриваєте даний девайс в порохотях самообслуговування включаєте третю турбіну, ця, яка згоріла, виключаєте, і у вас порохотяг без проблем працює далі. А ви лише до нас телефонуєте, повідомите, що от сталася така проблема, рішайте. Це зроблено для того, щоб не було простою. Простой в часі він несе за собою втрати коштів. Ми цінуємо наш час, також час наших клієнтів. Відповідно, чим більше ви заробляєте коштів, тим нам цікавіше, тому що ви відкриваєте іще і ще нові об'єкти. Тому ми робимо все для того і стараємося, щоб вам якомога було краще і комфортніше з нами працювати. Всі питання, які у вас є, пишіть, задавайте. Я буду максимально відкривати їх в інтернеті, на наших YouTube-каналах, відписувати вам на пошту. Тому що ми вас цінуємо, наших клієнтів, наших підписчиків, підписчиків і наших майбутніх клієнтів. Я бажаю вам всього доброго і всього найкращого. Хай вам щастить. Залишайтеся з кращими.